мы познаем мир. Книга из серии «Говорящая энциклопедия». Открыв эту книгу, ребенок узнает очень много интересного о нашей планете. бескрайней Вселенной находится множество звезд и планет. Мы живем на планете Земля. Нажатие кнопки паузу останавливает повествование. Повторное нажатие продолжает его. Солнца она выглядит как шар голубого цвета, потому что на Земле очень много морей и океанов. Но... Ну, Нажав на кнопку «Музыка», можно послушать веселую песенку. Нажав на кнопку «Это интересно», ребенок узнает интересный факт о нашей планете. Посмотри на рисунки из звезд. Большую медведицу и малую медведицу. Это созвездие. В небе много созвездий. Посмотри на материки. Нажав на кнопочку вопроса, э, можно проверить, как ребенок усвоил материалы с этой страницы. Давай ответим на вопросы. Для ответа «да» нажимай зеленую кнопку. Для ответа «нет» красную кнопку. Планета Земля состоит только из воды? Отлично! На планете Земля... Поверхность Земли неровная. На ней есть высокие и низкие места. Высокие места – это горы. Ух ты! Вы уже знаете, что на Земле воды гораздо больше, чем суши. Водяным капелькам... Теперь мы знаем, как водяные капельки путешествуют в природе, а еще они любят превращаться... В течение года по-разному согревает нашу планету. Зимой оно... После весны наступает лето. Это самое теплое время года. Солнышко пригревает так сильно, что можно загорать. И купаться. Вода в речке. Не везде на Земле есть зима, весна, лето и осень. В некоторых местах теперь давайте отправимся в наш родной лес.